Доброго времени суток! Сегодня ты узнаешь, как играть в Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege – медленная тактическая игра, которая поощряет командную работу, коммуникацию и терпение. Но во время игры в Siege будет происходить различная необъяснимая херня. Прими херню, пойми херню, твори херню. В защите не надо сидеть и смотреть в одну точку. Лучше бегай по зданию, как сумасшедший, уничтожая все на своем пути. Не беспокойся, что твое приближение услышат. Раки обычно не слышат дальше двух метров. Если надоело умирать после двух попаданий, возьми оперативный рук. Из-за количества надетой брони этот жердяй практически не убиваем. Некоторые раки считают, что так он шумный и медленный, как гребаный трамвай, то он не может эффективно заходить в тыл противнику. Но это не так. Когда надоест бегать внутри здания, выбегай на улицу. Обращай внимание на Twitch. Когда она управляет своим дроном, у нее полностью отключается инстинкт самосохранения. Если какая-то картонная стена мешает выбежать на улицу и всех убить, взорви ее. Не обращай внимания, как все это вас обнаружили херню. Как и в других играх от Ubisoft, атаки сверху особенно эффективны. А еще лучше обнаружить их в ответ при помощи допроса. Допрос можно проводить в любом месте и в любое время. К тому моменту, как раки заметят огромную мигающую надпись «Противник снаружи», будет уже поздно. Хорош. Прятаться обратно в здание, в принципе, не обязательно. Игра за атаку принципиально не отличается от игры за защиту. После того, как узнали, где находится противник, надо бежать прямиком на него. Если вы не видите врага, стреляйте на звук. В этой игре вы стреляете не пинбольными шариками, а металлическими пулями, которые насквозь пробивают стены, сделанные из говна и палок. Если и после этого какие-то враги чудом остались живы, просто киньте гранату в их примерном направлении. Команда уничтожила врага. Помни о Сирисе 4. Чтобы выиграть раунд, достаточно кинуть этот кирпич смерти в примерном направлении противника. Пресс X win. При защите двух целей раки обычно забывают как минимум кратную из них. Но так как в твоей команде тоже раки, придется атаковать тщательно защищенную цель. Если по пути встретился станковый пулемет, возрадуйся. Сегодня твой счастливый день. Сам лорд Тачанка благословил тебя на случайное убийство через стену. Если ты все-таки решил сидеть у цели и смотреть в одну точку, попробуй организовать перекрестный огонь по противнику. В случае успеха вы убьете врага раньше, чем убьете друг друга. Ох. Чтобы побеждать в этой игре, надо предвосхищать действия противника. Надо думать на один шаг вперед и не давать противнику зайти себе в тыл. Надо думать как рак, то есть не думать вообще. Surprise, motherfucker! Всегда бери броню оперативника рук, как только увидишь, даже если играешь за атаку. И помни, если ты убиваешь заложника, то ты рак. Поэтому не стоит выпускать в панике всю обойму из дробовика, как этот образец. Если у тебя есть щит, то можно попробовать прикрыть им своих товарищей, но в случае провала всегда можно огреть противника по голове этим же щитом. Ах ты зараза! Когда удается вытеснить противника из комнаты с заложником, не надо думать, надо просто хватать его и бежать. Иногда баланс раковости во вселенной будет настолько нарушен, что твоя команда будет полностью уничтожена до того, как войдет в здание. в таком случае ничего не остается, как тащить команду к победе в стиле Рэмбо. Сделай глубокий вдох, оцени ситуацию и тащи. horizontal. Obrigado. А, так это ты там глазом двигаешь. <laughs> За тобой пульс бежит. Бля, я пойдет.